በታንክ በመድፍ ወይም በተለያዩ ትላልቅ መሳሪያዎች ተፋልሞ አዲስ አበባ መግባት የሚለውን concept ህዝባችን የያዘ ይመስለኛል። ያንን ነገር ነው ማስተካከል አለብን ብዬ የማስበው ዛሬ ልናገር የፈለግኩት። ትልቁ ነገር የምናደርገው የነፃነት ትግል በህዝባችን ስቲል በህዝባችን ጫንቃ ላይ እንደሆነ በሽምቅ ውጊያ መሰረተ ሀሳብ ላይ የተመሰረተ ህዝቡ ራሱ ወደ ጫካ የገቡትን ወይም ለነፃነት ብለው ራሳቸውን አሳልፈው ለመስጠት የተነሱትን ሽምቅ ተዋጊዎች የሚረዳበት ያንንም ትርጉም ደግሞ ሁላችንም በሚገባ ተረድተን ይህንን ትግል ወይም ዛሬ በመካከላችን የተፈጠረውን ኮንፊውዥን በሚያጠራ መልኩ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ስንነጋገር የሽምቅ ውጊያን ኮንሰፕት ሁላችንም ቢያንስ በተቻለ መጠን እንድንረዳ ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ አለኝ። ለእኔ አሁን የምናደርገው ትግል የምናደርገው ወታደራዊም ይሁን ይሄንን በመሳሪያ የያዝነውን ግብግብ በጦር መሳሪያና በወታደራዊ ትጥቅ አደረጃጀት ከፍተኛ ኃይልና ጉልበት ያለውን የጠላት ኃይል እንዴት አድርገን ነው ልንዋጋ የምንችለው የሚለውን ሳስብ እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ ከዚህ በፊትም ያየነው ሁኔታ ነው ያለው። በይበልጥ በጣሊያን ወረራ ወቅት ጣሊያኖች በከፍተኛ መሳሪያ ታግዘው ነው ወደ ሀገራቸው ወደ ሀገራችን የገቡት። ወደ ሀገራችን በሚገቡበት ሰዓት ግን የእኛ ሕዝብ ዝም ብሎ አልተመለከተም። አባቶቻችን፣ አያቶቻችን ይህንን በከፍተኛ ደረጃ ታጥቆ ወደ ሀገራችን የገባውን ሰራዊት መመከት ነበረባቸው። ሲመክቱ ግን ያደረጉት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ወደ ጫካ የመግባት ስራ ነው የሰሩት። ህዝቡ ነበረ የሚረዳቸው። ከህዝቡ ነው ማንኛውንም እርዳታ የሚያገኙት የነበረው ያንን ታጥቆ የመጣውን ሰራዊት በተቻለ መጠን በደፈጣ ድንገተኛ አደጋ በማድረስ ኃይሉን በማመናመን በፍጹም መፈናፈኛ በማሳጣት ያንን የሚያክል ግዙፍ ሰራዊት አውሮፕላን ድረስ ታጥቆ የመጣውን ሰራዊት እንዴት እንዳሽመደመዱት ሁላችንም የምናውቀው ነው። እኔ ዛሬ ያለንበት የደረስንበት ሁኔታን የማየው ከዚህ ከጣሊያን ጋር በነበረው አይነት በፍጹም ከመሳሪያ ባላንስ ጋር ያልተገናኘ ህዝባችን አሁን በስልጣን ላይ ያለው ስርዓት የተደራጀ ሰራዊት ነው። በአውሮፕላን ይታገዛል፣ በታንክ ይታገዛል፣ በመድፍ ይታገዛል። ቀለብ የሚሰፈርለት ነው። ደሞዝ ያለው ነው። መጠለያ አለው። ሎጂስቲካዊ አቅርቦቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ይህንን ሰራዊት ቀስ በቀስ እየገዘገዙ የሚጥሉት የነፃነት ታጋዮች ዛሬ ጫካ ገብተው በአንድ ጊዜ ታንክ ይዘው መድፍ ይዘው አውሮፕላን ይዘው የሚዋጉት ሳይሆን እኛ ራሳችን በምናቀርብላቸው እኛ በምንረዳቸው ዛሬ እዚህ ቤት ውስጥ የተሰበሰበው ሕዝብ በሚያደርገው ድጋፍ ይህንን ትግል ወደ ድል የምንወስድበት ከዛም ውጭ ደግሞ ማንም ይርዳን ማንም ኤርትራም ከኤርትራም ተነስተው ትግላቸውን የሚያካሂዱ ዛሬ ከአገራቸው ወይም ከከተማቸው ተነስተው ወደ ጫካም የገቡ እነዚህ የነፃነት ታጋዮች በሚያደርጉት መናበብ በሚያደርጉት ህብረት ቢያንስ ይህንን ስርዓት በማሽመድመድ ይህንን ስርዓት በፍጹም እንዳይነቃነቅ ማድረግ የምንችልበት መስመር መፍጠር ነው ያለብን። የኛ ህዝብ ዛሬ በጣም በተበታተነ ኃይል ላይ ነው ያለ ነው። ያንን ኃይል በተቻለ መጠን ወደ ህብረት የማምጣት ከኤርትራ የሚነሱ ወይም ከጎጃምም ከጎንደርም ኦሮሚያ አካባቢም በአመፅ ተነሳስተው ይህንን ስርዓት እየታገሉ ያሉ ያሉት ሁሉም ዳይሬክሽናቸውን ወደ ዋናው ጠላት ላይ አድርገው በመጀመሪያ ይህንን ጠላት ካስወገድን በኋላ ቢያንስ የሚኖረንን ልዩነት ተቀምጠን በመነጋገር አንዲት ዲሞክራሲያዊት ለሁላችንም የምትሆን ኢትዮጵያን የምንገነባበትን መስመር ነው መከተል ያለብን። አሁን እውነት ለመናገር ለመናበብ እየተቸገርንበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል። ይሄ ደግሞ ወደንም ጠላንም እያደረግን ያለነውን ትግል የሚያዳክምብን እያደረግን ያለነውን እየከፈልን ያለውነውን መስዋዕትነትም መና የሚያስቀር በመሆኑ በተቻለ መጠን የነፃነት ታጋዮች ነው፣ በመሳሪያ ነው ይህንን ስርዓትም መፋለም ያለብን የምንለውም አላማችን አንድ ነውና ሁላችንም ወደ ህብረት መተን ይህንን ስርዓት የምንፋለምበት ይህንን ስርዓት አሁን እያደረሰብን ካለው በደል የምናስቆምበትን መንገድ ሁላችንም ቁጭ ብለን ተነጋግረን የምንፈጥረው መሆን ይገባዋል። ህወሓት በእኛ መከፋፈል ይመቸዋል። ዲሞክራሲያዊ የሆነው ሰላማዊ ሽግግር እንደማይሰራ ሁላችንም ያየነው ይመስለኛል። አሁን ማድረግ የምንችለው በአጠቃላይ እነሱ በሄዱበት መንገድ በሰላማዊ እንታገል ብንል ታጋዮች ሰላማዊ ታጋዮቻችንን ዛሬ ሁላችንም የት እንዳሉ እናውቃለን። ትናንት ሀብታሙ አያሌውን አይተናል። ከዛ በፊትም የተለያዩ ሰዎች አማራጩ መሳሪያ ማንሳት እንደሆነ ህዝባችን ያወቀበት ደረጃ ላይ ነን። ግን ትልቁ ነገር መናበብ፣ መስማማት እዚህ ውጭ ያለነውም ደግሞ እርስ በርሳችን ኮንፊውዥን ከመፍጠር ይልቅ አይናችንን አንድ ጠላታችን ላይ አድርገን ይህንን ጠላት የምናስወግድበትን መስመር አጠንክረን ካልሄድን በስተቀር ትግላችንን የበለጠ መራራ ትግላችንን የበረጠ ሞር መስዋዕትነት የምንከፍልበት ይሆናል። ስለዚህ ዛሬ እናንተን የመሰለ ለዚህ ትልቅ መስዋዕትነት ድጋፍ ለማድረግ እንደመጣችሁት ሁሉ የተቀረውም ህዝባችን ይህንን ፍልሚያ ይህንን ግብግብ በመሳሪያም በመረጃ በገንዘብ በቁሳቁስ በማንኛውም ነገር ሁላችንም ተባብረን የምንረባረብበት ከሆነ ይሄ ስርዓት ዝም ብለን እንደዚሁ በፕሮፓጋንዳ እንደምንሰማው ዘላለም እኛ ላይ ተቀምጦ ወይም ሀገራችንን ወደማንፈልገው አቅጣጫ እርስ በርሳችን በማለያየት ወደምንበታተንበት ጫፍ እየገፋን በዚህ እንደማይቀጥል ነው ላረጋግጥ የምወደው። እዚህ ድረስ መታችሁ ለእነዚህ ነፃነት ታጋዮች የምትችሉትን ለማድረግ እዚህ ድረስ በመምጣታችሁ እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርክ። በጣም አመሰግናለሁ።